एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का और मैं वही कर रहा हूं जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम